Zein da pandemiaren eragina mugaz gaindiko harremanetan? Ba, e, eh, edo zen salbuespen egoera edo egoera berezi edo komplikatuetan, e, eh, hau da, egun erokotasunetik ateratzen garenan ikusten dugu e, zer funtzionatzen duen, zer hobetu behar den, eta ze behar berri ere baditugun. E, eta nik uste dut ba, pandemiak hori erakutsi duela, ba, arlo askotan, eta mugaz gaindiko eh, kasuan ere hori ikusi dugu. Aldi berean pandemiak elkar beharra azpimarratu dugu, eh, azpimarratu du. E, eta hori ere ikusi da mugan, e, virusak ez ditu mugak ezagutzen, eta ba, hori azpimarratu da edo nabarmendu da em, fluxuen aldaketa ikusi dugu, e, lan fluxuak, e, harreman fluxuak, ekonomian, turismoan, eta bar, eta horrek ere eragin bat izan du mugan, edo mugaz gaindiko harremanetan. E, zerbait oso barmena ikusi dena da e, bizi eremuen gelditzea. edo oztopo handiak e, ezarri direla e, bereziki kasunetan mugan bizi diren e, herritarrentzat, e, ba bizi eremoiek e, hankaz gora jarri ditu pandemiak eta pandemiari ere mantzaizkion e, erantzunak. Mm, baditugu edo badituzte familia ba, alde eta bestean, badira ohitura batzuk, e, ba, isaldian, e, eh, kultura kontsumitzeko e, orduan, kirola egiteko, lanean, hezkuntzan eta bar, eta bar. Eta fluxu horiek denak e, gelditu edo topatu dira. E, buruan ditut e, pandemia ikusten ziren auto hilarak ba, mugan beste aldean lan egiten duten herritarrenak, ez? Ba, egunero hilara horiek egin bar izan dituztenak lanera joateko eta itzultzeko. Paper <laughs> pila batekin, eh, esaten dutenak emelan egiten dut, eta hemen ez, ba, hori adibide bada, e, eh, non ikusi den zerbait erreztu ber, edo erraztu behar dela, ez da? Eh, eta pandemiak hori azaleratu du. Ez dakit, iban, zerbait egiten nahi duzen horrei buruz. Bai, bai, bai, Ah, ba, hala, euh, intzaren uh, ildo beletik uh, nik esango nuke, bai, pandemiak azken finean, hor mugaz gainiko lankidetzaren uh, kompleksutasuna elakutsi duela. Bai, aire batetik, be, gaiz, eh, negatiboki hartzen badugu, hartzen gira, hor estatuek unilateralki dena blokatu dutela, uh, erritarrak eta kolektibitateak kondutan hartu gabe eta azken finan, intzak eh, duen bezala, bizi ele muak piskat blokatu egin dira, eta ia landierran ezari izan digi dela. Eta beraz bai negatiboki hartzen aldugu, baina aiderantziz ere positiboki eh, jotzen uh, eh, uh, aldugu hori dena. Erran ez, uh, mugaz uh, garrantzia eta beharra agertu, eh, agertu direla. Diendeak eta, eta elakunde publikoak mobilizatu dira mugak berriz irekitzeko, gauzak sortu dira, adibidez dispositibo berriak, justuki uh, eh, bizi muak segurtatzeko eta garatzeko, beraz, bai, uh, izan da kontzentizatze bat ere, eta batzutan etzen argi bizi lemuak bazilela gure mugetan, eta hor, kontulatu eh gila, azken finean, euh, basilea eta defendatu behar zilela. Bai, eta nik eh, horren ere beste alderdi bat eh, azaleratuko nuke, em, ba, garraioari eh, deritzona, ez? Ikusi da eh, zenbat auto erabiltzen diren eh, mugaz beste alde pasatzeko. Eta aldi berean, eh, ba, kamioiak eta ikusi ditugu mugan ba, ekonomiak funtzionatzeko, ez? Eta behar bada horre ohartu gara e, ba, alderdi ekologiko hori ere badela. E, eta behar bada garraio publiko gehiago ez ari dela, egia da hortan ari garela, ez? Gauzak lan zen. Baina e, alderdi positibo hori ere ikusi da. Batzuek, herritar batzuek, ez zuten uste herritartasun, e, mugaz gaindiko herritartasun hori bazutenik, eta kontu, konturatu dira baietz. E, eta e, mugaren e, edo muga ezaren behar hori e, sumatu dute. E, izan daiteke e, ba, beraien aizalierako edo e, beraien erosketen zat, e, edo beste, beste gauzen zat. Eta hori nik uste dut hori, hori azalratu dela, hori positiboa dela. Mm-hmm. Erakunde publikoek haien mugaz gaindiko harremanak bideratzeko erabiltzen dituzten tresna eta politika publikoetaz zer balorazio egiten duzue? E, azken finan, konturatzen gira, gure lurraileko erakunde e, publiko guztiek mugaz gaindikoa beren politiketan e, e, integratu dutera. Fenomeno hau ez da berria, eh? zen orain goita amar bat urte, ba, edo gehiago ere eta izan dira instituzionalizatze uh, eh, fase uh, asko uh, gure lurraldean. Uh, uh, izaiten hor hor eskaila lokal batean, adidez, uh, bidazoa txingudi, uh, pat, uh, bidazoa txingudiko uh, patzuergoarekin, uh, hilia izan zen garaian, uh, itzarmenak sortu dira Pilineo Atlantikoetako departamendoa eta Gipuzkoa eta Nafarroarekin ere bai, uh, euro eskoaidea sortu da berantago, eh, hots, uh, hor maila guztietan, izan dira kooperazio modu asko. Ba, zorrek erakusten du bai uh, politikek hori integratu zutela eta behar bat bazera instituzionalki. Baina uh, bada alazo bat gaur egon e, eta hori edo zaitasun bat bederen eta hori izango litzateke pixkat uh, mugaz gainiko politika publikoen irakur garritasuna. Hor, eh, erritar, uh, eh, erritar gisa gehienetan ez dugu ulertzen nork zer egiten duen, uh, badaude egitura asko, dispozitibo asko, eta ez da baitez bada oso argi. Beraz, uh, zaigu batzuetan dena metatzen dira, eta, eta azken finean ez dakigu susen nork zer ardura duen, eta beraz, bat, ba, gauza asko egiten dira, baina erritarek ez dituzte baita espada ikusten ere. Eta beraz, eh, pentsatzen dut, uh, eh, urrengo klabea izango dela, pixkat eh, hoi dena arrazionalizatzea, eta pixkat dena berriz egituratzea, jakiteko gobernat, gobernantza ideki baten inguruan, azkenean, eta mm, zeinean argiki erranen den, nork zerriten duen, eta horrela be, benetazko eh, estrategia uh, estrategia estrategia bat eh, sortuko baitan. Ba, ni, ni ados naiz Ibanekin. Eh, erritarrok ez dakigu bereizten nork zer egiten duen eh, mai honetan eta zer dagoen. Nik uste dut baliabide asko ditugula eta lanan ari garela, eh, baina behar ez dugu ikusten edo ez dakigu. Eh, eta orduan herritarren parte hartzea eh, azpi behar dugu eh, gai honetan. Um, proiektuak badaude eta nik uste dut gehiago e, egongo direla etorkizunean, e, baina bai behar dugu e, eh, ibanek esan duen arrazionalizazio hori e, jakiteko nork zerk non e, eta behar bada estrategia bateratu bat e, badagola atzean. E, zuzenbidearen aldetik e, egia da urtetan zehar beti zentratu dela zuzenbidea edo pentsatu dela nazio estatu mailan, baina azken urteetako fenomenoak edo azken hori tamarrak ez dain hain berria, e, erakutsi du ba, beste gauza batzuek e, posible direla, bai zuzenbide pribatuan eta publikoan, hemen erakundei buruz hitz egiten ari garen, ez publikoan zentratzen ari gara, baina e, mugaz gaindiko harremanak ere badu mundu pribatuan, enpresen artean, e, beste harremanak, e, eta hori, aukera horiek, e, behar bada, plazaratu edo e, zabaldu. E, herritarrek jakiteko za aukera dauden, eta aldi berean erakunen aldetik ba, e, arrazionalizatu, pixkat, e, mundu guzti hau zein izan behar du herritarren eta gizarte mugimenduen rola testu inguru horretan? Ja, eh, politika publikoak ongi funtzionatzen nahi balin badugu, gizartek e, beraien e, eh, beharra kontuan hartzen direla ez e, sentitu behar du. beraz, e, parte hartu behar dute sorkuntza horrenetan, ez? eskutik hartu behar dute elkar bai erakunde publikoak eta bai e, ba, herritarrek edo edo gizarteak e, aurrera egiteko. Erritarrek badakite zer eskatzen duten mugari eta zer eskatzen duten mugaz gainiko harreman oneri. E, beraiek e, badakite zeintzuk diren beraien e, e, errealitateak eta zeintzuk diren beraien bizi eremuak. Eta pixkat elkarrekin definitzen bali badute zer den eta zer behar duten, e, ba, lagunduko du, ez? aurrera egiten. Eh, erakunde publikoak gero badakite eh, modu eh, instituzionalizatuagoan hori eh, nola ezarri eta eta badakizkite ba zeharreman dituzten edo ze tresnak, baina erdian egon bar dira. Azken finean, eh, errit, mugaz gaindiko herritartasun hori herritarrok egiten dugu eh, eta erakundeak laguntzen gaituzte eh, hori gauzatzen. Hain, ni eh, eh, eta eta bai, behar ba, hor eh, funtsezko galdea izango ditzateke, hor proiektu bat sortzelakoan, e, zergatik egiten dugu proiektu hori, azken finean, eta, bon, elantzunak, e, izango lirateke, uh, be gure lujaldeko uh, ongi ongizatea bermatzeko, uh, lujaldeko aheman informalak sustatzeko eta laguntzeko, eta bar, beraz, konturatzen gira, hor proiektu bat sortzen delarik, be, zinez lotua dela uh, uh, erritar munduarekin. Eta beraz, plantan uh, jarritako uh, akzioek uh, lujalearen uh, erraitatea erikin, hageman oso ertsia dute. eta horretarako, jendearen kontsultaziotik uh, alatago joan behar da, eta mugazianiko politika publikoen uh, koelaikuntza uh, bermatu behar da, euh, eta horretarako metodologia berri bat sortu behar da, zeinean erritarrek, azken finan, uh, rol garantzitsu bat eh, okupatuko bait, baitute. eta, eta beraz, ez dira bakarrik konsultazioan egon behar, erran baita, bon, guk, eh, guk entzun zaituztegu eta orain uh, guri gauza egiten Ez ez, urgunago joan behar da, eta justuki gizarte zibilak eta erritarrek uh, azken finean erabakitze botere bat behar dute. Eta horretarako tresna egokiak eh, sortu behar dira eta horiek eh, horiek anitzak izan daitezke, uh, izan daiteke adibidez uh, uh, gaindiko galapen kontseilu bat edo, edo behar ba dispozitibo berri batzu uh, uh, zeinean hor uh, erritarrek azken finean e, uh, proiektuak bozkatu, bozkatuko baitituzte, uh, eh, ala nola kontu irekiak eta alako gauzak, uh, izan daiteke ere um, tailer eh, parte hartzaile batzu uh, gai zehatz batzuen inguruan, orako gauzak izan, izango lirateke. Eta beraz, hori dena pentsatzeko da oraindik, uh, sortzen ari da, gauzak egiten ari dira, baina oraindik hasieran gaude eta urrengo uh, urren, ez, etorkizunari begira, E, esango nuke, justuki, e, e, tresna horiek garatu egin beharko dilela. Bai, eta azpimaratu nahiko nuke, beharrak ere ez berdinak dira, direla mugaz alde batetik bestera, eta ez da goza berdina em, barnek aldean duten harremana edo beharrak, edo ez hemen, bon, nire kasuan ni e, eh, bidazo aldan bizi naiz edo hemen ditugun beste beste harremanak edo beharrak eta hori ere kontuan hartzeko e, horregatik da garrantzitsua ez e, herritarren e, lekua proiektuan koera, koera ikuntzan e, ibanek esan duen bezala. Bai, eta junta dos, eta justuki hor mugaz gaineko lankidetzan, e, tresna diurikoak biziki malguak izan behar dira. nahi baita ez dugula nola erran, eh, hor lurralde bakar bat hor administratibo eh, eta, eta biziki identifikatu bat, uh, eh, zengian, den bezala, baina hor alderantziz, hor hor lurraleak malguak dila lausoak batzutan eta jendeak ba, ukanen du bele uh, bere bisioa, bele beharrak eta bar, eta intzak erran duen bezala, askotan ailatzen dira eh, izan kostailean e, edo barnekailean, baita ere uh, mugaren eh, ondo-ondoan edo urgunago, adibidez donapareuko uh, biztande batek, ez ditu behar berdinak ukanen, hor uh, txingudiko uh, batekiko, eta normala da, eta normala eta justuki, hor uh, pentsatu behar sortu behar ditugun tresnak, hori ondutan kondutan hartu beharko dute, eta erraiteate ezberdinak badilela gure lurraidetan, eta justuki uh, gure politikak ere, pixkat uh, aldakorrak izan daitezkela lurraide batetik bestela. Etorkizunera begira zein dira lehentasun eskolan lerroak gure mugaz gaindiko herritartasuna eta bizi eremua garatzeko? Be, mugaz gaindiko bizi eremuak eta mugaz gaindiko herritartasuna oso lotuak dira. Eh, izan ere, eh, bizi elemoak albezain integratuak izateko, eh, bizi e, mugaz geniko erritaren eskubide bereziak bermatu behar dira. Erra nahi baita muga bat badera eta muga horrek eskubide batzu oztopatzen dituela. Eta, eta belaz, hor sortu behar diren uh, politika publiko, publikoek, uh, erritar horien beharrei eta nahiei elantzun behar diete. Horretarako, lentasunezko lan erroak, uh, eh, forma askotakoak izango, izango lirateke. Eh? batetik, uh, errango nuke, erritarrek belen mugazgeniko lujaideaz jabetu behar dutela. Eta hori, eh, beharba behar ba, lehen etapa izan behar da. Erran nahi baita, bizi dilen elebunari identifikatu behar dilela. Txikatu behar dugu, zerk batzen gaituen, mugaz bialetan, eta zergatik kooperatu nahi dugun. Beraz, uh, izango da eta bat pixkat ondare imaterialari uh, eh, buruz hor. Eh, eta elementu soziokognitiboak ere uh, uh, pixkat landu behar dira, jakiteko uh, azken finan zerk batzen gaituen zinez. Eta lan horren ondoan, beste lan ere bat izan. Eta hori izango ditzateke mugaz gaindiko uh, ere estrategia bat eta euh, elakunde publikoek eta erritar mugimenduek elkarrekin euh, elaiki behar dute hori, erran dugun bezala. Beraz, horren inguruko metodologia berri bat sortu behar dugu, uh, gobernantza ireki bat proposatzeko, Zeinean maila guziak, or, uh, maila guzietako elakundeek parte hartuko du, uh, baitute, baita ere erritarrek eta gizarte zibilak gizarte zibila eh, antolaturik. Eta behar ba, azken lan bat, eh, justuki horri lotua, da, gizarte zibilaren eh, uh, elaikitze, mugaz gainiko gizarte zibil baten elaikitze lan bat erran ezake. Eta justuki erran bezala, mugaz gaindiko politika publikoak elaginkorrak izateko, gizarteak eta erritarek belen definizioan parte hartu behar dute. Beraz, lan egin, lan egin behar dugu eh, mugaz gaindiko gizarte zibilaren kontzeptualen inguruan. Jakinez, eh, erran dugun bezala, beharrak ezberdinak dilela muga, mugaren eh, bi aldeetan, eta gainera eh, batzutan metodo parte hartzaileak ere ahunt ezberdinak izan daitezke eh, muga bi aldeetan edo, edo mailen artean. Eh, nahi baita, hor udaletxe batek tresna batzu kanen ditu eh, eh, hor uh, uh, jendearen parte hartzeko, parte ahalazteko, ba. <laughs> baina uh, adiez eskoade batek zitu berdinak erabiltzen ahalko. Eta justuki beraz uh, tresna berri horiek uh, pentsatu behar dugu, metodo, metodo parte hartzaile berri bat proposatzeko gure honu Bai, ni ados naiz Ibanek eh, aipatu duen guztiarekin, ez? Em, eta gehituko nuke harremanak estutzea dela helburetako bat edo etorkizunera begira eh, ekin bar den zerbait, eraikuntza horretan. Bai erakunden artean, baina baita gizarten gizartea eh, ezberdinen artean, ez, e, alde batean eta bestean, herritarren artean, e, gizarte zibila, zibilen artean, eta bar, E, eta pixkat hori, harreman horiek ez dutzea. eta nik e, maitatuko nuke ikustea estrategia bateratu bat, gai ez berdinetan. E, e, metodologia parte hartzaile hori kontuan hartuta, ez? Esan ez, bo, parte hartuko dugu e, gizartarekin, e, eta bar, ikusiko dugu zer den behar duguna eta zer eraiki nahi dugun eta zer eskatzen digun oneri, eta hortik e, politika bateratu batzuek sortzea. Indarrak elkartzean eh, helburuak hobe eh, lortzen direlako eta indar gehiago hartzen delako. E, adibidez, zerbitzuen alorrean. Ez? Eh, ideia bat izango, du, izango dute herritarrek ba, ze zerbitzu nahi dituzten edo eskatu nahi dituzten eta eh, indarak elkartu eta zerbitzoiek hobetu. Edo, ba, ingurumena eta ekologiari buruz, ez, aipatu dudan bezala lehen, eh, ekonomia, ez, eh, nik uste dut ere, eh, gai batzuek edo kezka batzuek berdinak direla alde batean eta bestean, ez, mugan alde batean eta bestean. orain bertan, buru gainean, eh, ba, pandemia dugu, baina horreri lotuta, ba, beste hainbat eh, kezka sozial edo ekonomiko. Eh, zer egin dezakegu, elkar lanean, hori hobetzeko, ez? E, edo edo formakuntzan, ikerketan, eta bar, erronkak baditugu berdinak, eta erronka berriak ere baditugu. Eta aurre egiteko, ba, indarrak elkartu eta zerbait e, sortu. Hori da, gehituko nukena ibanek esan duen.